والمفاجاه الكبيره هو عينيهم يعني مخلوعين عينيها ما كاينينش بلاصتهم السلام عليكم ودائما مع عشاق القصص الواقعيه وقصص بخويه الحب وقصص الحب قصص متعدده وكثيره وكيف قال المثل المغربي كلها وحبوا على شطاح وكاين فينا شحال من واحد سمع ولا شاف ولا عاش قصه حب وشحال من آه، قصه كانت نهايتها سعيده وشحال من قصة كانت نهايتها حزينة ومؤلمة بحال قصتنا اليوم اللي الإنسان كيفقد عينيه وحياته بسبب الحب فلهذا إذا كنت من عشاق القصص الواقعية ما تنسى الاشتراك واحد لايك ولا dislike واحد تعليق ولا نقد مقبول منك نبداو قصتنا قصتنا اليوم حول واحد فتاة مراهقة كتعلق بحب شخص آه، السن ديالو كيكبرها ثلاثة الأضعاف على سنها ولكن وراء هاد العلاقة كتوقع حوايج ما كانتش لا في البال ولا في الحسبان هاد المراهقة هي كيلي امبيت من مواليد 1978 بإنجلترا بدات كمربية أطفال بجانب دراستها وهي في سن الرابعة عشر ولكن كانت معروفة ما بين أصدقائها بأن كاين ديك الفتاة يعني النشطة كاين ديك الفتاة اللي كتبغي تعرف الرجال أكبر منها سنا وهي في سن المراهقة يعني سن الرابعة عشر يعني مازال طفلة إلى حتى تعرفت على جيمس هاد جيمس آه يعني رجل مطلق هذه عشر سنوات كيف نقولوا بسبب تعنيفه لزوجته هاد الزوجة اللي تعرف عليها وهي في سن العشرين سنة يعني كانت يعنفها دائما يوميا لمدة سنتين كتقول آه، في الأول كان الأمر يعني مجرد لمس ودفع إلى حتى تطور للضرب يوميا يعني ولا دايرها بحال شي صاك ديال لونطريما فيلما كون آه، ماشي في حاله كيدور فيها مسكينه وكان آه، حاول خنقها واحد المره يعني في في الحمام آه، البيت يعني في البانيو ديال الحمام ولكن استطعت باش تهرب منه وطلب طلاقها وطلقت منه اما جيمس راح تعرف على فتاه اخرى اللي السن ديالها 15 سنه وحتى هذه البنت يعني تعرضت واحد المره للاختناق في حوض المطبخ هاد جيمس يعني من النظره الاولى عليه كتبين بانه رجل عادي ماشي يعني شي واحد عنيف واول ما تعرف على كيلي كان السن ديالو 45 سنه تعرف عليها عند صديقه اللي كانت كيلي يعني كتخدم عندهم كمربيه اطفال هذا الصديق ديال جيمس كانت سكيلي كتخدم عندهم كمربيه اطفال تماك تعرف عليها جيمس ومن اول نظره يعني كان الحب المتبادل وقعت آه، يعني في حب آه، جيمس اللي كان الفارق ديال السن بيناتهم اللي هو 30 سنه ويعني ما كانش يهمها فارق السن لانها وقعت في شباك الحب ديالو ولكن كيلي ما كانش كتعرف ماضيه العنيف في علاقته العاطفيه السابقه وتعمات بحبه وتطورات ولا توطدات العلاقه الى حتى ولات كيلي كتبات خارج البيت ووالدها كل مره يعني كتعطل خارج البيت كيضطروا باش يخبروا الشرطه ولكن كيلي كانت ديما كتقول بانها ملي كتعطل في الخدمه يعني كتبات عند احد صديقاتها اللي قرابين من البيت اللي كتخدم فيه وهذا كان مقنع للوالدين الى حتى جا يوم وقفات كي اللي كتهضر مع امها وكان آه، عمرها وقتها يعني 16 سنه وقالت لامها بانها كتعرف واحد الشخص اللي الاسم ديالو ديف هي كتبات في الاسم لان جيمس كيبين اسم بانه يعني ديال شخص كبير اما ديف كيبين ديال شاب وقالت بانه في عمره 32 سنه ودابا راه واقف في الباب وكتطلب من امها باش تستقبلو اول ما دخلاتو وشافوها وشافوه والديها يعني تصدموا كيفاش بنتهم يعني 16 سنه تعرف واحد يعني شخص تقريبا قد باها وما كانوش موافقين على هذه العلاقه ووصلت القضيه للمحكمه السن القانوني هو 16 سنه فما قدراتش المحكمه تدخل وخلو حكمات بان اللي تقدر يعني تتصرف لراسها لانها فاتت السن القانوني ولا وصلت للسن القانوني اللي هو 16 سنه يعني عياو ما يشوفوا الوالدين ولكن قروا باش ما يخسروش بنتهم ووافقوا على هذه العلاقه المهم كيلي تخلت على الدراسه وبقات كمربيه الاطفال يعني في البيوت وقللت آه، الزيارات لوالديها وخلال واحد الزياره الام ديالها كتلاحظ كدمات يعني عليها لما سالتها منين هذه الكدمات قالت لها بانني طحت في الدروج يعني وهنا بدات الشكوك عند والديها وبالخصوص الام ديالها اللي التجات لجمعيه آه، حقوق الطفل ولكن دائما السن القانوني اللي عند كيلي كيوقف حاجز ما تيخليش هذه الجمعيات باش تدخلوا لان كيلي واصله السن القانوني يعني ما يقدروش يدخلوا في حياتها ودازت الايام وجات الايام واحد النهار كترجع كيلي يعني بالشنطه ديالها بالحقيبه ديالها للبيت لما سالوها والديها قالت لهم بانها بغات تجي تجلس معاهم شي ايام وترجع المهم وكذلك كان باين عليها عنف والديها نصحوها باش تفرق عليهم وترجع تعيش عندهم ولكن كيلي دائما كانت مصرة باش تعطي فرصة لجيمس باش يحسن معاملته تجاهها ولكن دائما كترجع للدار وعليها اثار العنف ان دائما كتخلق شي مبرر يعني ما كاينش باش تتحاول تخبي على جيمس يعني دائما كتكذب ودازت ليا موكيلي يعني ما كتزورش والديها وجا واحد العيد اللي من المفروض كيلي تزور والديها ولكنها اكتفت بكتب رسالة ولما الأم استلمت ديك الرسالة شافت يعني الخط اللي فيها ماشي خط بنتها هنا اضطرت الأم باش تمشي عند بنتها ونفس المشكل دائما كدمات وجروح ولما كيس تتسالها ولا كيسالوها والديها كتنكر كتقول لهم يعني ماشي جيمس اللي كيعنفني راه مره كنطيح مره هكا مره هكا ودازت الايام وتعطلات كيلي يعني بزيارتها لوالديها وهنا قررت الام باش ترسل الاخ ديالها باش يطمئن عليها ملي مشى الاخ ديالها يعني كيطرق الباب خرج له جيمس وقال له اختك يعني مشات تتسوق وممكن تتعطل هنا رجع الاخ لعند امه بلا ما يشوف اخته هنا قررت الام عاوتاني باش هاتف جيمس وتبغي تسمع صوت بنتها الشيء اللي كان عطاها تتكلم مع بنتها ولكن بنتها كانت تتكلم يعني بصوت يعني حارصه على تقول شي حاجه هنا قالت الام بان جيمس واقف حداها كيهددها المهم دازت الايام عاوتاني وجات الايام وهنا جيمس كيمشي عند الشرطه باش يبلغ بان الزوجه ديالو كيلي غرقات يعني في حوض الحمام البيت وماتت مشاو مع الشرطه وهنا كانت المفاجاه وهو كيلقاو كيلي يعني ملقاة على الارض يعني في وضعيه غريبه والمفاجاه الكبيره هو عينيها يعني مخلوعين عينيها ما كاينينش بلاصتهم وكذلك على جسمها يعني حروق وثقوب بالموس بالمقص بالفرشاه الاكل يعني دار فيها حاله مسكينه آه، كدمات آه، في الجسم كامل كيف قلت ثقوب وحروق والراس ديالها حتى هو مضروب يعني ما خلى فيها ما يتشاف ومشى يبلغ بانها غرقت في حمام البيت شوف هذا الغباء ديال هذا الشخص ولا هذا القلب اللي عند هذا الشخص المهم تم استياقه لمركز الشرطه واثناء التحقيق ولا تقرير الطبيب الشرعي كيبين يعني كيف قال لهم الطبيب الشرعي يعني الموت كان لها ارحم لان تبين بانها خمس ايام ما دخلت لمعدتها والو ما كلات ما شربت حتى شي حاجه وتبين بان عينيها مخلوعين ثلاثه الاسابيع قبل من الموت ديالها يعني كيف قال الموت كان رحمه لهذه الفتاه المهم هيئه المحلفين ما خداتش معها ساعه لان بسبب الصور اللي شافوا يعني التحقيق اللي قراو كيعتبروها أبشع جريمة وحشية يعني في تاريخ آه، المملكة المتحدة هنا كتحكم عليه المحكمة بالمؤبد ويعني عنده حق في الخروج من بعد 25 سنة إلى اذا كان عنده شي حق يعني قصه قصه كيلي قصه مؤلمه وش غنستافدوا من هذه القصه هو يعني ما كاينش الميزان ما كاينش يعني العبره من هذه القصه احنا آه، شفنا ما كاينش التكافؤ ورحت آه، ضحيه الحب هذه الفتاه اللي وصل بها لهذه الحاله نطلبوا من الله تعجبكم هذه القصه ونستافدوا منها جميع وحتى القصه الجايه استودعكم الله والسلام عليكم